of offshorka. of offshorka. of offshorka. Of offshorka, baby. Ало! добър ден. Търси отговорното лице за изсичане на дървета без маркировка. Момент да ви свържа. Вашето обаждане е важно за нас. Моля, изчакайте. Добър ден. Търси отговорното лице за изсичане на гора без маркировка. Защо унищожавате природата? Ах... обаждане е важно за нас. Моля, изчакайте. Ало. Търси отговорното лице за изсичане на дървета без маркировка. Защо унищожавате природата, питам. Ало. Вашето обаждане е важно за нас. Търси отговорното лице за изсичане на дървета без маркировка. Унищожихте хубавата гора, как не ви е срам? Ало? Ало? Чувате ли ме? Защо изсякахте гората? Ало? Вие достигнахте кредитния си лимит. За да презаредите, натиснете 12.